Kuna kila haja kwa Diamond Platnumz pindi ambapo atakapofika wakati wa kuoa afikirie kuoa mwanamke zaidi ya mmoja, kwa sababu kwanza dini yake inamruhusu, lakini pia kuna wanawake wengi sana ambao wanaitafuta nafasi ya kuwa Mrs Shibu au Mrs Nasib. Miongoni mwao inaonekana ni Karen ambaye yeye jana ameona isiwe shida ni vyema akaonyesha mahaba yake kwa Diamond platinums Well, inaweza ikawa amependa picha hii ya Diamond ambayo inamwonyesha siku ile alipopiga katika birthday ya Juma Lokole, ama ndo kwa namna moja ama nyingine anashare hisia zake kwa namna ambavyo anamzimia Diamond platinums Katika hii picha, Malkia Karen alichokifanya ameweka alama ya kopa, yani love, alafu akaweka ua kama la Rose hivi na kumention tu Diamond platinums Unaona, baada ya hapo Diamond platinums yeye akawa amejibu kijentleman sana, kwa sababu vile vile kuendana na mwezi mtukufu wa ramadhan alichokifanya amejibu kwa kuweka emoji ya kushukuru, akaweka mwezi alafu akaweka kushukuru vile vile, na hii imetokea ikiwa ni wiki kadhaa tu baada ya mrembo mwingine ambaye ni Diana Kimari naye vilevile kuweka picha aliweka picha nyingine Diamond Platnumz akawa ameweka love, lakini pia akaweka ile dessert kwamba unajua labda Diamond anavutia ama ni delicious kama dessert, chakula ambacho huwa kinalika baada ya lunch ama dina, unajua masuala ya, ya kishua. Marikia Carey naye vilevile akafanya hivyo. Comments nyingi sana as you can imagine. Comments kwa mfano, huyu anasema bosi kama bosi, mwingine anasema unataka mimba au gari, chagua <laughs> alafu mwingine anasema oho, hatanii huyo, kuwa makini mwanangu. Mwingine anasema wangapi tunasubiri comment ya Diamond na ndo hivyo Diamond anakoment pia hapo. Huyu anasema una mimba yako tayari wewe soon tu. Mwingine anamuuliza unampenda eh? Alafu mwingine anamtania kwani Diamond anasemaje? ila unampendaga haijifichi. Sema tukupe watoto wangapi? Haya sasa, kakusikia. Mwingine anasema haha, kuwa na pesa wa kupost. Well, kama ambavyo umeona wengi wamekoment hicho hicho kwamba Malkia Karen kaonyesha hisia zake kwa Diamond Platnumz na Diamond Platnumz yeye akawa amejibu kijentleman, kuonekana kama vile hajashoboka kihivyo kwa kuweka asante na mwezi. Well, na mtazamo gani? Tupia komenti yako na subscribe kupata taarifa nyingi zaidi.